Siku nyingine kupitia Daktari Kiganjani, nafasi ambayo tunaitumia kukupa elimu kuhusiana na afya kwa ujumla. Na leo kupitia Daktari Kiganjani tunazungumzia hasa medical fact ambazo zinafafanua kuhusiana na pombe. Unywaji wa pombe umehusishwa na madhara mbalimbali ya muda mfupi na madhara ya muda mrefu mmoja kati ya madhara hayo ni tabia hatarishi zinazoweza pelekea mtu kupata magonjwa kama shinikizo la juu la damu na saratani. Lakini pamoja na yote haya, je, sayansi inasema nini kuhusu pombe? Dkt. Ayubu Msalilo kupitia Daktari Kiganjani anatupa medical facts zote kuhusiana na pombe. Dkt. Ayubu, karibu sana. Madhara makubwa ya pombe yameonekana kuongezeka kwa kadiri mtu anavyokunywa pombe zaidi. Kwa hiyo mtu anavyozidi kunywa pombe zaidi, madhara yanakuwa mengi zaidi, na madhara haya yamekuwa yako tofauti pia kwa upande wa saratani. Kwa upande wa saratani, tafiti zinasema ya kwamba mtu hata akinywa pombe kwa kiwango kidogo ambacho tunaamini kwamba ni kidogo cha chini cha mwanaume mmoja bia mbili na mwanamke bia moja ambayo zina ujazo wa uh, si zaidi ya mils 330 na kiwango cha pombe ambacho si juu ya asilimia nne za pombe bado inaonyesha kwamba kuna watu wamepata madhara na kupata saratani licha ya kunywa kiwango hicho ambacho ni, ni kidogo alafu mwaka 215 mpaka mwaka 2020 uh, ah, jarida la marekani ambalo linahusiana na lishe limeweza kutoa mwongozo kwa Wamarekani ambao wanatumia pombe ya kwamba waweze kujiangalia, na likaongelea ah, mambo yafuatayo kwamba kuna watu ambao ni wanywaji wadogo wa pombe, lakini kuna watu ambao pia ni wanywaji wakubwa wa pombe na uh, limeripoti kwamba watu wengi ambao ni watu wazima wameonekana wanakunywa pombe zaidi na kupitiliza kile kiwango ambacho kinatakiwa, kwa sababu wengi wameshindwa sana kujizuia na kuleta madhara baadaye. Lakini pia likaongelea watu ambao hawatakiwi kabisa kunywa pombe. Watu hawa ni, ni wanawake wote ambao wanataka kupata mtoto au tayari wako wajawazito au wananyonyesha, hawatakiwi kunywa pombe kabisa. Halafu watu wote ambao wako chini ya miaka 21 hawatakiwi kunywa pombe alafu likaongelea kwamba watu ambao wana matatizo fulani ya kiafya ambayo pombe inaweza ikaambatana na, na dawa ambazo wanatumia na kufanya dawa zile zisifanye kazi au pombe ikaongezwa kiwango na zile dawa watakiwi kutumia pombe watu ambao walikuwa na matatizo ya, ya ulevi na wakaenda tunasema soba house kwenda kusaidiwa hawataki kukaa na kunywa pombe kwa sababu wanaweza wakarudi walikotoka lakini pia watu ambao wanafanya kazi zote ambazo zinahitaji ujuzi wa hali ya juu pamoja na kuhitaji mikono yao iweze fanya vitu ambavyo vinahitaji vina ule mtikisiko mdogo sana wa nani uh, wa mikono hawatakiwi kutumia pombe mfano madaktari wanaofanya upasuaji labda wa moyo upasuaji wa kichwa tunaongelea kuna wale wachoraji maalum kuna watu wengine ambao wanaendesha magari uh, muda wote hawatakiwi kutumia pombe lakini pia kuna watu ambao wanajihusisha na vitu nawajihusisha na watu wengine harusi kutumia pombe lakini pia ikaongelea uh, kiwango sasa ambacho kinaruhusiwa kitaalamu kunywa pombe kwa yule ambaye anakunywa pombe ni kipi. Kwa hivyo wakaanza kwa kusema kwamba baadhi ya kansa, mfano kansa ya titi, kansa ya ini pamoja na kansa nyingine ambazo zinashambulia labda shingo ya mlango wa kizazi na kadhalika, kansa ya, ya koo hizi hakuna kiwango maalum au kidogo kilichowekwa ambacho kinaweza kikazuia mtu asipate kansa hizi. Kwa hiyo mtu hata kama akinywa kidogo namna gani, anajiongezea pia uwezekano wa kuja kupata saratani hizi baadaye. Na mm, tafiti ambazo zilifanyika hapo nyuma, miaka ya nyuma, zilionyesha ya kwamba kuna faida za unywaji wa pombe kwa kiwango kidogo, na zilionyesha kwamba zinaweza zikawa zinamsaidia mm, mtu mzuia asipate magonjwa ya moyo. Tafiti hizo zimekuja kuonyesha sasa hivi tofauti. Kwa sasa hivi tafiti nyingi zimefanyika, zimeonyesha majibu tofauti ya kwamba hata wale ambao walikuwa wanakunywa kwa kiwango kidogo, ambao walikuwa wanaaminika kwamba wanaweza wakazuia kupata magonjwa ya moyo, wako kwenye hatari ya kuweza kupata magonjwa hayo ya moyo, na walihitimisha kwa kusema kwamba hakukuwa kuna matokeo mazuri kwa mbeleni kwa mtu ambaye alikuwa anatumia pombe kabisa. Kwa hivyo madhara mengi ya pombe yamekuwa yakionekana miaka ya mbeleni, na kwamba mtu anatumia pombe leo, lakini madhara anakuja kuonekana huko mbele, na hivyo uh, ah, hakukuwa kuna matokeo mazuri ambayo yamewezwa yameweza kuandikwa hapo kwenye hizi tafiti. Lakini pia ilionyesha kwamba kuna tofauti mkubwa sana ya vinasaba genetics, yani kati ya ule muundo ambao mtu ameumbwa nao. Mtu mwingine ameumbwa kwa muundo tofauti na mtu mwingine, kwa hivyo kuna baadhi ya watu wanaathiriwa zaidi na pombe kwa haraka kuliko watu wengine, na pia wakaonyesha kwamba watu ambao wana asili ya Asia au bara la Asia wameonekana wakiathiriwa na pombe zaidi na kwa haraka zaidi kulikoni watu waliokuwa kwenye mabara mabara mengine. Ah, hiyo ni kwa ujumla, lakini pia inawezekana hata kwenye jamii yetu kuna baadhi ya koo zinazo zikaathirika na pombe kwa urahisi kuliko kuliko koo nyingine. Nafikiri hata watu wamekisha kuona ambao wanatumia pombe watakuta kwamba kuna baadhi ya watu wanakunywa kiwango, kiwango kidogo tu cha pombe, lakini analewa sana kulikoni mtu mwingine ambaye anaweza akanywa viwango vingi, na naongelea watu ambao tayari wana uzoefu kunywa, namaanisha kwamba sio watu ambao wanaanza kwa mara kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo hii pia inatakiwa iweze kuwekewa mkazo hapo, kila mtu ajitambue alikotoka. Wanasema pia, tafiti zinasema kwamba mtu hatakiwi kunywa pombe, hata kama anakunywa kiwango kidogo, hatakiwi kunywa pombe kila siku. Anatakiwa hakikisha amebakiza siku mbili za kutokunywa pombe anapokuwa anaishi. Kwa hivyo kwa wale ambao wameona kwamba wataendelea kutumia pombe kwa athari zao wenyewe, basi wanatakiwa wakisha wa, wanapumzika angalau siku mbili pasipo kutumia pombe kama wanahitaji kuja kuishi maisha marefu baadaye au kutokuja kupata madhara haya. Dokta, kuna maswali mbalimbali mbali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, ni kwa nini inashauriwa mwanamke kunywa bia moja kwa siku na mwanaume kunywa bia mbili? Nianze kwa kusema kwamba tangia miaka ya elfu na kadhalika, tafiti zilikuwa zikifanyika sana na wanasayansi kuhusiana na pombe, lakini tafiti hizi zilikuwa zinawahusu wanaume tu, lakini uh, mabadiliko makubwa yakaja kutokea miaka ya 1990 ambako tafiti nyingi sasa zikaanza kuwahusisha wanawake pia, baada ya kuona kwamba na wao wamekuwa wanakunywa pombe na wao wamekuwa pia wakiathirika na, na pombe kwa kiwango labda hicho hicho ambacho kipo tofauti. Kwa hiyo miaka ya tisini pia tafiti nyingi zikaanza pia kuwahusisha wanawake, na tafiti hizi ndo zilizokuja kuleta matokeo ya kwamba kuona kwamba mwili wa mwanamke sehemu nyingi za viungo, za viungo vyake ukiacha akili vinaathirika zaidi na pombe kuliko mwanaume. Hii ni kwa nini? Kwa kuanza, labda tunaweza tukaongea kwamba mili ya mwanamke inapokea pombe tofauti kuliko mwanaume, kwa sababu kwa asili wanawake wengi wana mafuta mengi kuliko wanaume, hata kama saizi yao iko, iko sawa. Na tafiti zilizofanyika um, kwenye nchi za wenzetu zinaonyesha ya kwamba vifo vingi ambavyo vinatokea kwa wanawake, kwa asilimia 57 ya wanawake ambao wana umri wa miaka 45 mpaka 64 vilionekana kwamba vinahusishwa na cirrhosis au kule kuharibika kwa ini kwa wanawake zaidi kuliko wanaume, lakini pia kwa wanaume vilikuwa vinawathiri kwa asilimia um, kwa asilimia 21, lakini wanawake waliathiriwa kwa asilimia 27, lakini pia asilimia 18 ya wanawake wote ambao walikuwa na miaka 25 mpaka 44 walionekana kwamba wanapata madhara zaidi kuliko wanaume wa, wanaume pia wa, wa kundi hilo hilo, na ilionyesha pia kwamba wana, wanaume ambao wanakwenda kwenye vitengo vitengo vya hospitali vile vya dharura wakiwa wamelewa chakali, yani wana overdose ya, ya pombe walikuwa ni wachache kuliko wanawake. Kwa hivyo inaonekana kwamba wanawake walikuwa wanaathiriwa zaidi na pombe kuliko wana wanaume. Sasa hii ilikuwa ni kwa sababu gani? Nitaanza kwa kuelezea kitu cha kwanza kwamba mwili wa mwanamke una kiwango kidogo kabisa cha kile kivunjishi ambacho kinavunjavunja pombe kinaitwa alcohol Kivumishi hiki cha pombe kwa mwanamke kinaonekana kwamba kiko kwa, kwa kiwango kidogo, kwa hivyo kitavunja pombe kwa kiwango kidogo ukilinganisha na mwanaume. Lakini wakati huo huo mili ya wanawake ambayo nimeshikusha kuelezea kwamba ina kiwango kikubwa cha mafuta imeonekana kwamba inabakiza pombe. Kwa hiyo anapokunywa pombe ile, kile kiwango cha mafuta kinaivuta ile pombe na kinapokuwa kinaivuta ile pombe kinamaanisha kwamba kitaiweka ile pombe itakuwa nyingi na itakuwa kitatoka kwa ugumu ukilinganisha na, na mwanaume. Lakini hii imeonekana pia kwamba wanawake wengi zaidi pia wamekuwa wakiathiriwa na matatizo mengi ya saratani kuliko wanaume kwa kiwango hicho hicho, kwa sababu ya wingi labda wa haya mafuta, lakini pia kutokana na tulivyoumbwa, ile tofauti tulivyokwisha kuumbwa. Kwa hivyo wanasayansi mbalimbali ambao wamefanya tafiti hizi wakiwemo uh, psychologist ambaye anaitwa McLean ambayo wametoka hospitali ya Belmont kule Massachusetts Massachusetts uh, Marekani amekwisha ku kutoa tafiti hizi na, na akazielezea kwa kiwango ambacho kipo tofauti katika tafiti yake ambayo alisema kwamba kwa nini kuna, kuna watu wengine wanaanguka wakiwa wanakunywa. Kwa hivyo tafiti pia zikaonyesha ya kwamba wanawake ambao wamekunywa wameonekana wakiwa addicted au wamekuwa wanakuwa wateja zaidi wa pombe kuliko wanaume, na um, utafiti huu pia ume, umeonyesha ya kwamba wanawake kwa hivyo wataathirika zaidi kuliko wanaume kwa kiwango hicho hicho. Pia licha ya kwamba kwamba pombe inaweza kuja kuathiri uh, labda maini yao pamoja na viungo vingine vya mwili baadaye imeonyesha ya kwamba wanawake wengi tafiti zimeonyesha kwamba wanawake wengi wanaokunywa pombe wengi wamekuwa wa kinywa pombe kwa sababu ya kujaribu kuondoa maumivu fulani. Yani kwa mfano, mtu ameumizwa, amepigwa, amenyanyaswa au ameonewa, anakwenda kutolea hiyo asira yake au maumivu yale kwa kwenda kunywa pombe kuliko wanaume. Wanaume wameonekana wakinywa pombe kwa sababu tu ya kutaka kupata furaha au kupata kampani ya wenzao. Kwa hivyo imekuwa iko tofauti kidogo na wanawake. Lakini chuo cha Harvard ambacho kilianza kufanya tafiti kuanzia miaka 1970 na wanasayansi wengi sana pamoja na Will Snack waliandika majarida mbalimbali kuhusiana na pombe na kuweza kuelezea namna pombe ambavyo inaathiri watu, na wakasema ya kwamba wanawake wengi ambao wamekuwa na matatizo ya kunywa wamehusianishwa na tabia za kwenda kuwatendea vibaya watu wanaowahusu. Lakini akaenda ndani zaidi, akasema kwamba wanawake hawa wengi ambao wamejikuta wanatumia pombe kwa wingi, tafiti zilionyesha ya kwamba walikuwa wamekwisha kuumizwa au kufanyiwa vibaya walivyokuwa watoto, yani walipitia zile abuse ubaguzi walipokuwa watoto kwa hivyo walinyanyaswa kijinsia walivyokuwa watoto na hivyo na wao wali, wanajikuta baadaye wanakuja kutumia pombe sana katika maisha yao na walionekana pia na wao kuto kuja kuwajali watoto wao au kuja pia kuwafanyia watoto wao vibaya mbali na haya dokta kitu kingine walichofanya kuhusu ubongo kuathirika na pombe waligundua nini kitu cha mwisho ambacho walikwisha kukifanya miaka ya elfu mbili kichuo cha harvard walikuja kufanya utafiti kwenye ubongo ambao hapo mwanzoni walikuwa wanasema kwamba ubongo wa mwanamke ulikuwa una athiriwa na pombe kirahisi kuliko ubongo wa mwanaume. Kwa hivyo mwanasayansi huyu malin Oscar belman ambaye yeye ni mtaalamu wa akili pamoja na mishipa ya fahamu kutoka chuo cha Boston alifanya utafiti ambao ulikuwa uko tofauti kidogo na maelezo yaliyokuwa ametokea huko nyuma, na yeye alikwenda akaona pamoja na timu yake ya kwamba mtu anapokuwa anakunywa pombe ubongo wake unaathirika sana sana kwa sehemu kwa sehemu ambayo inahusika sana na kumpa kumpatia mtu raha Twitter Reward Center. Sasa ile sehemu ambayo inampatia mtu raha ndo ilikuwa inaathirika sana na pombe, na yeye akaenda kufanya utafiti hapo, na walipokwisha kuangalia ubongo za wale watu ambao walikuwa wanatumia pombe na kujifunza hiyo sehemu ambayo inaitwa Reward Center ambayo inampatia mtu raha, ilionekana kwamba hiyo sehemu ndo inahusika sana na kutoa maamuzi hata ya kawaida tu ambayo yanamfanya mtu aweze kufanya maamuzi ambayo yanamfanya tayari aweze kuwa anaishi. Sasa ule utafiti ulionesha inaonyesha vitu ambavyo tofauti kabisa na tafiti za nyuma ya kwamba ubongo wa wanawake actually ulikuwa hauathiriwi kirahisi zaidi na pombe kuliko wanaume kwa sababu ile sehemu ambayo inahusika na riwadi kwa wanawake ilionekana kwamba imeathiriwa kidogo zaidi kuliko sehemu ambayo walikuwa nayo wanaume kwa hivyo licha ya kwamba pombe inamwathiri mwanamke zaidi kwenye upande wake wa maini na kadhalika lakini haumwathiri zaidi kichwani kwa hiyo licha ya kwamba anaweza kawa amelewa lakini pia anaweza akafanya maamuzi ambayo yanaweza akamsaidia akaweza kuisha au yanaweza kawa mazuri kidogo ukimlinganisha na, na mwanaume ukihitaji ufafanuzi elimu na taarifa zote kuhusiana na afya endelea tu kuwa karibu na sisi kupitia daktari kiganjani chaneli yetu hii ya youtube au kupitia instagram account tunapatikana pia kama daktari kiganjani ni kukumbusha kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali elimu lakini pia ufafanuzi kupitia daktari kiganjani